Saluton carai cae bonvenon alia nova episodo. Hodiau estas vendredo, cae ciel cotime mi estas en mia labor chambro, char mi raitas tion fari. Do, mi ne povas eviti paroli pri io kiu, ni diru, instigas debaton, cae disputon, nome la uson de ri, Ri estas la pronomo por indiki trian personon, sen specifi du umisman sexon viran au inan, au indiki ne duum ulon. Bone. Kai estas uh, bela memeo, kion mi montros nun al vi. Do estis uh, um, decido de la Academia de Esperanto, qui fakte facte decidis eh, procrasti ainan decidon post de iaroi. tio estas la Pepo en Twittero, oficiala Pepo, cai do, ciu ni povas trovi indicon en la Zamenhofa vercaro pri tiui aferoi, mi pensas che yes, kai pro tio, restu con ni cae cum meditu con ni. Dankon. Saluton kai eh, bonvenon al nia nova Zamenhof medito. Hodio mi volas legi unu el la concludoi che in Zamenhof el tiris post logica esploro de la afero por usi lian vortigon kion li presentis dum la sessa congresso 1910 en Washingtono. Estas entute tute quar concludoi cae mi laut la quaran la concludo in vi povas trovi en la pagio 300 naudec Now de la originala vercaro. Quar se iam la esperantisto i mem au ia granda extera forto decidos fari en esperanto ia in shanjo in tiu i i povos esti nur extreme malgrandai neniam rompos la continuetson cum tio ni gis non havis cae niniam sem valorigos tion, cion nigis nun faris, faras, au poste faros. Ciel trovigias la rilato inter, ni diru, la riafero, l'asta tempa, cae la granda afero de Esperanto, pri parolis Zamenhof sia tempe en la eltiro tiro quion ni auscultis. Giuste non? Do. Estas nenio recta rilato, tutte compreneble. Sed mi volas giuste instigi cun mediton. Ciù la uso de ri estas rompo della continuezzo cae sen valorigo de la gis nuna esperanto uso? Au ciu gi estas extreme malgranda en conduco? Mi pensas che tio estas la tubero en la afero? Cai mia opinie, mi estas sociolinguisto, mi mi observas, mi prescribas, ne prescribas la lingvon, vidpunkte de la lingvo uso. Kai ri estas usata. Multe, malmulte, mines sias. Facte, ne nius sias. La gis nun anketoi estis bagatelai. Por veres cii Ciu ri estas usata, oni devus fari pli seriosan enchetum. Sed mancas la fortui por tion fari. Tio esas uno e la limoi de esperantologio. Sed mi ne volas paroli pre tio. Do, mi pensas che citiu el tiro de Zamenhof estas tre actuala char antau ol decidi ciu aligi al partio por au mal iu ain en conduco, eble oni devas demandi sin pri la magnitudo de la change. Do, jen cio por hodiau, Dankon pro via atento. Gis morgau, cae ciel ciam, antauen, sen fine.